Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Siamo nel giorno dopo il joyride Finalmente si sono tolti tutta la pressione da dosso Grigio finalmente Minchia. può rilassarsi Non ne potevo più Alboreto finalmente può smettere di filmare Che ci ha assistito tutta la settimana nel Crankworks Prima di raccontare che cosa stiamo andando a fare Figa minuti, mi spiace Dovevamo fare l'intro con i pancake ma mi sono dimenticato di filmare i pancake appena arrivati Erano troppo buoni, li ho già mangiati tutti In questo video andremo a girare in DH Dove? A Whistler baby e c'è anche Danilo Salve Faremo party laps tutti italiani oggi, giusto Dani? Quasi tutti italiani un paio di eh, amici canadesi si aggiungeranno ai party laps. E Dani ci farà vedere, come abbiamo detto, la slope style line sulla Dormercial. No, comunque vi faremo vedere in questa giornata come si gira a Whistler. Bike park di Whistler perché è il bike park più bello al mondo. Oh, oh cazzo, è il contrario. Finally siamo sulla Ciao! Gondolina, guarda c'è il Joyride eh, dietro, eh, c'è del drop. Oh. Faremo un po' di lappini. Speriamo di beccare anche tutti gli altri italiani perché ci sono almeno altri 10 italiani in Italiano. giro. Siamo arrivati in cima. Namose. Aspetta che questo qua si deve ancora mettere a posto. Sembriamo i turisti per caso, cazzo. Tra l'altro stamattina per andare a girare, quello lì ha perso la navetta e stava rischiando di non partire domani perché domani partiamo, oggi è l'ultimo giorno. Turista per caso uno, quello lì di Bregnano Sabbiedoro e andiamo a girare girare ma io non sono capace di girare con la DH fino a ieri ho girato con la dirt oggi con la DH mi sento sul camion prima di salto mi tiro le sellate nel cu nel cu nel cu nel cuoio capelluto eh, che cazzo fa? fatto una scheppata Freight train questa va full spide molla giù molla giù questi trail e questi non sono neanche i trail belli di Wisla sono quelli un po' che si fanno così quelli belli sono giù dai svrappola via svrappola via Ivo pelato il tipo abbiamo fatto lo zaino al tipo entriamo in una tecnicona tutti i sassi di merda che non ci piacciono a noi a noi ci piacciono solo i salti ho preso la line un po' più nazi e Ivo non se l'aspettava sfigato oh la madonna ha preso un sasso sotto il pedale lì Fammi vedere bene la posizione, eh. Vai. Alboreto nella parte tecnica. Alboreto, attenzione! Stendi le braccia, stendi le braccia, stendi le braccia, oh, sulle roccione. Alboreto in mezzo, prendi la line, stendi, stendi di più. Prendi le linee sbagliate. Oh, stai su con la schiena, Alboreto, figa, sembri il copo di Notre Dame. Questa è la presa preferita di Alboreto ha detto non l'abbiamo mai fatta però Alboreto ci ha detto che è bellissima perché è piena di curve bellissimo per svrappare comunque la cosa fighissima di Whistler è sempre che tutti pensano che Whistler sia un park per gli esperti la figata che ci sono trail di ogni tipo e anzi io lo consiglierei proprio ai principianti perché sono talmente tante piste dove ti puoi divertire cioè guardate in che posti siamo non riesco a capire perché la gente si è impaurita da questa cosa però venite a girare qua molto meglio farsi una settimana singola qui che un mese nei bike park italiani o europei qui sembra rivelocizzarsi la pista abbiamo bocciato la pista di Alboreto Bocciata? bocciata troppo lenta adesso andiamo a farne una che ha le curve strettissime voilà <laughs> allora siamo a Creekside adesso Che è un'altra gondola che c'è a Whistler Dove c'è molta meno gente Ci sono però meno trail E tutti i trail che ci sono sono tipo curve Come avete visto quelli che abbiamo appena fatto Perfetti per un alboreto Perfetti per improvare sulle curve Siamo già abbastanza forti No, se non li guarda nessuno sti cazzo di vlog Ecco appunto Adesso torniamo a fare i salti Alboreto sulla crab apple Cioè ragazzi guardate che paesaggio e questo? E questo? E questo tu ce l'hai? Gianni tu ce l'hai questo? Monza Pizza Gang Ordai Ordaie E guarda qua Wow Tu non ce l'hai oh. Abbiamo trovato tutti gli altri italiani Vai Dani ti filmo Oh ho sbagliato tutto su tutto Dani, mano su tutto! No! Bastardo ha fatto, ha fatto suicidio! Bella! Uè, sfrappi! Attenzione! Taglio segreto! Ehi! Questo pezzo è divertente! Oh la madonna! Che cratere c'era là! Yo! Ma quello che cazzo ha fatto? Sai che stava facendo quello? Si è capotato davanti a me quel cacao. <laughs> Oh, Party train, Dani. Party Linea train. Party train for, for Dani, slope line. Ecco allora, Dani, che ormai è local di Whistla, praticamente usa questo trail, la Door Merchant, come, come corso di slope Che eh, è giusto, no? Spadone! Wow! え、に punteggio fine linea 99 qua eh. non potete capire questa linea è la linea più figa di tutti i bikecar della terra grande Dani che voto date a Dani? 93? 92, 92. 92. Vai Simeon Cazzo c'hai il nome sbagliato su Instagram Devi mettere Manuel Simeon Non Simeon Manuel Perché mi viene da chiamarti Simeon ma non è un nome È un cognome cazzo Due local di Whistler abbiamo qua eh Un po' senza locali canadesi Oddio sono vicini Siamo matti Yo davanti di voi due qualcuno dovrà andarci no? Oh! Oh! scemo! Ma ah, sono vicino, ho paura! Yo! Oh! Oh! Tagliato! No, è chiusa! È chiusa! In Cosa C'è la coda? È in tangenziale qua! Lui è l'uomo che vuole morire, è quello che vuole essere investito. Era da prendere il bastone. Io gliel'ho preso, ho fatto così. <laughs> Joy ride course, Joy ride. È sempre un piacere il giorno dopo il joyride venire qua e guardare i salti e dire non devo più saltarci. Che bello. Ti faccio conoscere il manesco. Grigio, non farlo innervosire, eh. Guarda lì. È permaloso perché oggi dice cose. Vi ha recuperato anche quattro altri italiani, eh? i paveselli, tutti sbiellati. Sbiellati yeah. da Viella. Questa montagna non ha mai sentito così tante parole italiane in vita sua. Vado a filmarvi tutti sulla hip. Vai! Guarda che vento c'è! It's coming fast, the huge train! Guarda lì il grigione! Albi! Oh là, anche a tutti i piedi, l'ho visto. Ho visto l'alboreto, ha provato a triccarlo, ha fatto uno food can. Sai questa la scalata? Oh. Boh, non l'ho mai fatto. Il ripidone di Wisla Baby. Attenzione. Fede Paves. Fatto un bel dorso. Bastardi. questa è la D1 D1 mai fatta ah ah oh. un strana è eh, un po' bagnata Eh, chi la conosce? Anche fate due o tre salti Prego andate voi Io seguo lui Lui Andate a seguire lui eh, Non avete capito Nella famosissima A-Line fianco è il panettone dei suicide quello wow! sono girato c'è l'età di bianco Guarda chi c'è qua, il bizotto! Buongiorno bizotto! Italiani, italiani ovunque! Bene, posso tirare le somme anche di questo video, che tanto oggi abbiamo girato abbastanza. Allora, il bike park, eh, descriverlo a parole, è un po' limitante, nel senso, più che dire che è una figata, che non si immagina, eccetera, beh, le solite cose non si può fare, bisogna venire a vederlo, perché se uno è un rider non può non passare di qua almeno una volta. Sono le 7 e un quarto dobbiamo ancora mettere via bici ADH nella valigia, bici ad nella valigia, fare la valigia, quella normale dei vestiti, farsi la doccia, andare a mangiare, iscriversi al canale, attivare le notifiche e ci vediamo al prossimo video. Yo.